interessades. Llavors, benvinguts i benvingudes un altre cop a la presentació d'aquesta campanya. Donats els antecedents, és molt clar i crec que deixa de... resultarà encara més fàcil entendre el per què d'aquesta campanya que estem llançant avui i exactament què volem fer. Si no és primer de casa, què volem també? Bueno, primer volem moltes més coses. Primer volem justícia. Què vol dir justícia? Primer volem hospitals, primer volem escola, primer volem un estat on totes les persones, totes les persones, perquè Catalunya són totes les persones que vivim a Catalunya, puguin tenir, veure reconeguts els seus drets. Aquest és el que volem. Llavors vam pensar en aquesta, aquesta campanya en aquest sentit, és a dir, per què hem de responsabilitzar a un col·lectiu, a una part de la nostra societat, per culpes que no són seves, que és exactament la base metodològica, diria fins i tot, del discurs d'aquests polítics i d'aquests partits sense cap tipus de base, que és, aquest, és un altre tema molt important. Eh, diguéssim, aquestes eleccions europees poden ser, per entendre'ns, el gran moment del discurs de que és la, la, nova, la nova extrema dreta o del discurs anti-immigració eh, a nivell europeu. Llavors, si en algun d'aquests països eh, un d'aquests partits guanya les eleccions, a banda de l'impacte que tindrà a nivell nacional, eh, el, missatge, el missatge que s'està enviant és que el discurs anti-immigració, diguéssim, ja no només dona redis electorals per arribar a un 10-15%, sinó que fins i tot pots arribar a guanyar les eleccions. No? La tendència del vot xinòfob a Europa és a, a l'alça, o sigui, està en augment, i a casa nostra també. Veurem què passarà, què passarà en plataforma, però el tema és que no només hem d'identificar el discurs només en plataforma, perquè aquest discurs és realitzat a través d'altres, per dir-ho manera, i és identificable, per dir-ho manera. Jo crec que hi ha dues, dues, dues, dues qüestions eh, que són diferents, i que amb dues són molt greus. D'una banda, hi han partits que fan discursos anti-immigració i discursos xenòfobs perquè són xenòfobs, directament, per tant, s'ho creuen, el que diuen, però també hi ha l'altra banca que és que hi ha partits que fan discursos anti-immigració i discursos xenòfobs com un mecanisme per aconseguir el poder institucional. Jo sempre em ve la, la, l'analogia d'una epidèmia. Quan hi ha una epidèmia, tots ens arremenguem per afrontar aquesta epidèmia. I jo crec que estem davant d'una epidèmia. El racisme s'exerceix quan es diu el primer de casa i s'exerceix quan eh, un tal Mohamed, un tal Mamadou, no pot anar a, a fer el cafè al, al bar del barri. Perquè que això passa a casa nostra, és real. O no pot anar a entrar a una discoteca. So, els arguments que, que, que hi siguin, però mm. és una realitat. I hi ha gent que se li promeix eh, entrades a espais públics, per dir-ho manera. I això també és un, és un racisme que està camuflat, que està ocult. Que, eh, no és una campanya d'una entitat, sinó és una campanya que des d'un conjunt d'entitats del país estem impulsant. Per què? Perquè estem preocupats. Estem preocupats perquè, eh, i ja ho parlarem una mica més en profunditat amb i amb el Ricard, perquè el vot xenòfob, els partits xenòfobs i els polítics xenòfobs a tot Europa són una amenaça cada cop més important, em sembla, i a més a més, i ho veurem jo crec que desafortunadament aquestes eleccions europees, i al nostre país les coses tampoc, tampoc van força bé. Quan veurem la, les orelles de, del llop, diguéssim, hi són, estan, diguéssim. Per tant, jo crec que hi ha una urgència d'actuar, crec, i per tant, jo crec que ens hem d'organitzar una campanya com aquesta jo crec que és molt, molt necessària i s'ha d'estendre a totes les nostres viles i a més a més hem de, hem de sumar-la totes i tots, perquè si no ens passaria que allò que, que el monstre, per dir-ho manera, és més gros i estaríem en una situació encara més complicada. Encara a Catalunya, per sort, encara estem a temps.